दिल कहता है कि किसी का बुरा मत कर तेरे साथ भी वैसे ही होगा पर मैं दिल से एक ही बात पूछूंगा कि यह दिल अच्छा घर करके जाले तूने क्या उखाड़ लिया